ओम अंजनी सुताय विद्यमहे वायुपुत्राय धीमहि तन्न मारुति प्रचोदयात बोलो भक्त हनुमान की जय झूम झूम नाचे देखो वीर हनु के लिए हनुमान है दीवाना हो राम जी के लिए हनुमान है दीवाना झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमाना झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमाना करे सत्संग गुण गान श्री राम का करे सत्संग श्री राम का वहीं पर होगा धाम हनु का वहीं पर होगा धाम हनुमान का नाम गुण गान और भक्ति का खजा चरणों में इनका ठिकाना हो राम जी के चरणों में इनका ठिकाना झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमान झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमान यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद